चुनावी रणनीतियां और चुनावी खिलाफ नमस्कार आप देख रहे घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ वागीश और आप सभी का स्वागत है चुनावी रण में आप लोगों ने अभी तक सुना होगा चुनावी दौड़ चुनावी घमासान चुनावी रणनीतियां लेकिन कभी आपने सुना है कि आपसे रिश्तेदार आपके खिलाफ हो सकता है जी हाँ बात कर रही हूँ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह की उनका एक बयान आया है और उनके एक आपसे रिश्तेदार का बयान आया है कि अगर साधना ही विदिशा से चुनाव लड़ती है तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा अब देखना यह है कि कौन है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह का ये खिलाफी रिश्तेदार तो ऐसे ही